Burası tiyatro. Arka burası 34. Başar. Aslında kocaman bir yer bu. Herkese günaydın. Ee, İsveç'ten 3. günümüzde ve bir sürü yapacak işimiz var. Birazdan okurum tek tek neler yapacağımızı çünkü yoğun bir programımız var bugün. Programı önden yaptık. 3. günde anladık ki <laughs> bunu 3. günde öğrendik. Program yapmadan gidince çoğu şeyi kaçırıyormuşuz. O yüzden önden programı ben yaptım. Bugün güneş var ilk defa. Şu güneş bakın. Daha güneş olan bir yerden çekeceğim. Güneş çok güzel. Burada ilk defa güneş var. Tüm videonun şeyi bu bu arada. <laughs> İsveç'te güneş çıkması. 7-Eleven'den şey aldım. E, cinnamon roll burada meşhurmuş. Şey, tarçınlı çörek. E, bir de kahve aldım. İkisi bir 35 kronda. Böyle bir şey. Şimdi bugünün planı Sabah kalkıp cinnamon roll yiyecektik. Yedik kahvaltı için. Ee, sonra şimdi şey gideceğiz. Ee, Old Town'a gideceğiz. Orada bir Royal Sarayı var. Royal Sarayı. Ne bunun adı? Ee, orada e, guard seremoni böyle askerler yer değiştiriyor falan ya onun seremonisi varmış onu izleyeceğiz. Bu arada bu kaçta denk gelirsek onu izleyeceğiz. E ondan sonra Old Town'da Cafe Copen diye bir yer varmış orada kahve içeceğiz. Ondan sonra Subway'e bilet, bilet alacağız. E, ondan sonra Stockholm'un Subway artıları çok meşhurmuş. E, oradaki Subway sanatlarını, bu sanat eserlerini. Sonra Nobel e, Ödülleri Müzesi'ne gideceğiz. Bu müze normalde 100 zloty öğrencilere ama e, şeymiş, hayır pardon 90 zloty galiba. Neyse fiyatını söylerim birazdan müzeye gidince. Ama aman sek. Normalde 90 ya da 100 sek öğrencilere. Ama e, cuma günleri 5 ile 8 arası ücretsizmiş. Bu arada yaptıklarımızı da söyleyeyim. Burada böyle benim bir şeyim var, bucket listim. Ee, geleneksel İsveç köfteleri yedik. Suyun kenarında yürüyüş yaptık. Suyun kenarı da olmadı çok ama böyle, aynen kenarı hani liman gibi bir yerde yürüyüş yaptık. Ee, Old Town'da yürüdük. Emo git yanına. Yanında dur. Emre maskotları sarılmaya çalışıyor. Şu öndeki sapık. Halloween geliyor. Burada her yer 26 e, Kasım galiba ya da 28 yok 26 ya da 24 Ekim 31 Ekim mi? Bakın burada La Casa de Papel Halloween kostümü varmış. Bu arada Halloween 31 Ekim'miş. Bakın burada her yer Halloween'e başlamış. Daha bugün bu arada 8 Ekim. Bu videoyu attığımda kaç Ekim olur bilmiyorum ama. <laughs> Street food yemek de listedeydi. Sokak yemeği yiyeceğiz ama sosisli... Şöyle bir şeyim 20 e, İsveç krona. kapanıyor mu? Bakın upuzun bir şey görüp duruyordu kiliseymiş ona gireceğiz. Çok güzel değil mi? Çekilse de çekeceğim fotoğrafı çekeyim. Evet pardon beyefendi çıkar mısınız? İngilizce menü yoktu. Menü. <laughs> İngilizce açıklama yoktur. O yüzden Rusça aldık. Buradan ne kadar yaklaşmamız gerektiğini bilmiyorum. O yüzden buradan çekeceğim. Çok da abartmayayım. Öyle burası. İnsanlar dua falan ediyor. Bunlar da işte kafir. Şu yukarıda da böyle bir yer var. İçeride telefon yasakmış. <laughs> ben her şeyi çektim. Kilise burası arkadaşlar. İçeride söylediklerim duyulmadıysa altyazı falan yazarım. Santa Clara Kilisesi. Burası İsveç parlamentosuymuş. Burası Old Town. Yani bir diğer adıyla Gamla Stan. Gamla Stan'a mıydı? Gamla Stan olması gerek. Burası hep böyle boş. Ya geldiğimiz yere bakar mısınız? Üç Alıköy'de var komiklerde. Böyle üç tanesi e, 400'e falan geliyor. Ve alacağım galiba. Çünkü İngilizceler. Ülkesinde olması gereken bir kitapçı. Ve içeride Funko Pop yok biliyor musunuz? Her ülkeden bir Funko Pop alma gibi bir hayalim vardı. Polonya'dan aldım. Ama burada başaramadık. Yok. Bir tane Funko Pop yok. Bir tane Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my friends, I see them with this. Emre pizza söyledi gelene bakın. Ben de şey karidesli pizza yiyorum. Burası da Emre'nin yediğini yiyor. Böyle. İtalyan mutfağındayız bugün. Arkadaşlar <laughs> evet Emre ile beraber ilk vlogumuz. Ee, şey biraz önce gittiğimiz İtalyan restoranı vardı ya çekmiştim. <laughs> Pizza yapan adam Türkmüş. Ee, diğer çalışan da Polonyalıymış. Hayır adam Türk değilmiş. Adam Türk değilmiş ama Türkçe biliyormuş. Hayır adam e, tam doğru. Aynen adam Türk değilmiş ama Türkçe biliyormuş. Emre İtalyanca bir şey söyledi adam dedi ki Türkçe söyle. <laughs> <laughs> Ama çok komikti. Sen ne dedin İtalyanca? Nasılsınız dedim. İtalyanca nasılsınız demiş. Adam da Türkçe söyle demiş. Dedi. Ee, diğer kadın da Polonyalıydı. Sonra ben de ona lehçe teşekkürler <laughs> dedim. Kadın çok heyecanlandı bir an böyle o lehçe konuşuyor musun falan dedi lehçe şekilde. Ve ben de çok korktum <laughs> dedim ki hayır sadece onu biliyorum lütfen sus. Bu arada, bu arada dükkan, <laughs> Emre orada. dükkan İtalyan değilmiş Türk. Dükkan Türk. İtalyan şey değilmiş. Hayır Türk sahibi Türkmüş orada oturuyor evet, zaten. Dükkanın sahibi Türkmüş arkadaşlar. Orada oturuyor muydu? Sen evet. de çıksana şuradan artık ya. Öyle. Emre'yle. Bu arada şey aldım. İngilizce 3 tane tamam, e, çizgi roman. Bir de e, Stockholm hediyelik eşya aldık. Şimdi Çin marketi, Asya marketi, ne bu market? Öyle bir şey Nursi bekliyoruz tabii ki de. Başka kim bekleyeceğiz Asya marketinde değil mi Emo? Evet. E bu de şey, bu şeye gidecektik, neye gidecektik? E, bu asker değişimini izlemeye gidecektik ama sadece saat 12'de oluyormuş. Ve biz saat 2'de geldik buraya o yüzden kaçırdık. Çünkü Emre saat başı olur dedi. Buradan aldım çizgi romanlarımı. Şu sokağa bakın. Çok güzel. Şey listenin 3. E, sırasındaki kahve evet, içmeye Şşş, kahve içme şeyine gidiyoruz. Şimdi içiyoruz. Ben cappuccino içiyorum. Sen sor, ben de sor. Ne soracaksın ki? Ben cappuccino içiyorum. Bu mallar hot chocolate içiyor. Listede diyor ki kahve iç. Kahve. Kahve arkadaşlar. Kahve budur. Biz şu kafede oturuyorduk. Müze burasıymış. Şey çıkışta görüşürüz. Bize böyle Nobel Prize'la sus sus. Nobel Prize'ı çikolata verdiler. Bunu saklayacağım çok güzel. Ee, bu arada neyse bunu sor, sonra söylerim. Şimdi geziyoruz. Bunlar işte şey bu sene kimler kazanmış onu söylüyor. Mesela fiziği bu sene bunlar kazanmış. Bakın burada böyle görebiliyorsunuz. Şey kim hangi şeyi almış. Burada mesela fizik diyorsunuz. 2011'den beri kimlerin aldı. tek tek var. Çok iyi ya. Hmm. the back straight till the morning Oh, how we keep it going This love is only moments, girl And you know I'm carrying the world So just fuck me like the side boy Save me from all of the pain and the drama I'm playing whisper down the lane with my problems Hoping somebody gonna solve them And so I lose myself in labor Time to cry when the day's filled But when the lights turn low and there's no one here Can I shed a tear? Can you lullaby me? Oh, so baby, can you love me? I really want that la la lullaby So love my body, lullaby Aa, burada Einstein var. Nasıl? Burası Einstein'ın şeyi. 1924'te Einstein'dan bir e, mektupmuş bu iki oğluna. Burası tamamen Alfred Nobel'i anlatıyor. Çıkmışlar mı? Yok hala buradalar Nursu. Geri dön. Bunlar Alfred Nobel'in eşyaları. Burada söylüyor hangisinin ne olduğunu. Mesela bu Axel Winkler'a yazmış olduğu bir mektupmuş. Geç, kırmızıyı aç. Bu dünya haritasıymış onun. Bu kendisinin şeyiymiş. Bakın burada yazıyor. Ee, Gezi rehberi gibi. <laughs> Türkçe sıfır. Aa sıfır Türkçe. Aa Alfred Nobel'in icadıymış dinamit. Geç bakayım başka ne var? Sonra... Yani burada olan şeylerin ne olduğunu görebilin diye böyle bir bak bak şey yapmışlar. Neleri icat etti. Bakın burada da icat ettiği şeylerin hepsi ne? var. Şimdi 15'lik Ya şey gitsene artık git git burada. Abi hala gitmiyor. Arkadaşlar yardım edin. Şuraya gireceğiz ya. Gittiler sonunda. Bakın bunları böyle dünya var burada. Buna böyle dokunabiliyorsunuz. Türkiye bak bak. Bak dur bekle. Böyle eldiveni giyiyorsunuz. Ve <gasps> dokunuyorsun insanın vücuduna. Ben de dokunuyorum. Becoming a doctor, but he goes into research instead, focusing on something which he hopes could help many patients, stem cells. Everything around us, computers, people, and even air, is made up of atoms. There are over 100 different types of atoms, such as carbon, oxygen, and hydrogen. Monte Arrhenius. Metro. Ve metro hattı. Öğrenciye bilet 25 sek, 1 saatlik. 1 saat önce istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Metronun haritası. Şimdi biz buradayız. Şu durağa gitmek istiyoruz. Buradaki art şeylerini görmek için. Burada varmış, burada varmış, burada varmış, bir de burada varmış. Önce kırmızıya yani 14 e, mor bir tane şuna şu stadyona gideceğiz. Sonra oradan Tim Central'ına geçeceğiz. Öyle gezeceğiz. Bir saat. Bu da bir tane tren. It's the lullaby straight till the morning. Oh, how we keep it going. This love is only moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just me like the side boy Save me from all of the pain and the drama Playing whisper down the lane with my problems Is somebody gonna solve them? And so I lose myself in labor Time to cry when the day's filled But when the lights turn low and there's no one here Can I shed a tear? Can you lullaby me? Sushi lokantasına geldik. Böyle ben ben bir şey söyledim adını bilmiyorum. Nursu da Rainbow'lu bir şey söyledi. He foto makiymiş benimki de. Böyle şey metal çubukları var. Günaydın. Ee, biz şu an Polonya'ya dönüyoruz. Memre çıkacak. Döndük şeye, Gdansk'a. Ee, Nursu İsveç'ten şey almıştı. Bunu İsveç vloguna ekleyeceğim bu arada. Nursu İsveç'ten şey almıştım. Ne almıştım? Kore Asya ramyon. mutfağından. E, Asya marketinden. E, Kore ne? Ramyon, ramyon. Kore ramyon diye bir şey almış. Evet. Şimdi buna rağmen. Çok acı bir şey. Böyle bir şey. Bunun acılı versiyonunu yedik. Kırmızı. Bu peynirli versiyonu. Bunun kırmızısını görürseniz almayın. Mochi deneyeceğiz. Eğer Asya mutfağına ilginiz yoksa burayı kapatabilirsiniz. Video bitti. Böyle içinde 6 tane var. Slime gibi böyle. Dokusu da Böyle sanki ya. çok sıksam şey olacakmış gibi. Jelibon, bence jelibon yapmaya çalışırken, şey Türk lokumu yapmaya çalışırken bunu bulmuşlar. Jelibon gibi. Kötü mü? Boşuna Bu. Ne kadar verdim buna? 30 lira, 29 lira. 30 sek vermiş buna. Stockholm'dan aldıklarımı göstereceğim. Üç tane çizgi roman aldım. Hepsi İngilizce. Bir tanesi e, Moonlight'ın. Moonlight'ın MCU'nun yakında işleyeceğini umut ediyorum. 160 kronmuş. Bunu da merak ediyorum. E, bu da bu da 170 kronmuş. Bu da bir çizgi roman ve sadece dışına aşık oldum. Wolverine'in Weapon X. Bu da e, 200 krondu. E, ama 3 al 2 öde vardı. O yüzden 3'üne toplam 400 kron kadar ödedim. Bunu böyle dışına bakar mısınız? Böyle kitap gibi. İçinde böyle. Her şey müze, <laughs> müze katalogları bunları şeyden çaldım hep. Ee, bizim kaldığımız yerden. Stockholm tişörtü aldım. Görüyor musunuz? Tanesi 50 krondu. Şu salak fotoğraflara yanlışlıkla 40 kron verdim. Ya biz bu fotoğrafları dedik ki fotoğraf çıkaralım. Böyle bir fotoğrafçıya gittik Emre bir şeye bakacaktı. Ondan sonra ondan sonra bir tane makine vardı. Bize dedi ki gelmişken fotoğraf çıkalım, bu, çıkaralım. Bu fotoğrafı Nordiska Müzesi'nde çekilmiştik. Bu da işte e, Stockholm manzarası bir yer. Muhtemelen önemli bir yer de adını bilmiyorum. <laughs> e, ben dedim ki bu ikisini çıkarayım hani elimde hatıra olarak kalsın. Ondan sonra tanesi 5 kron yazıyordu. Bize dedi ki çok iyiymiş iki tane çıkaralım. Sonra biz iki tane çıkardık ve bu 40 kron oldu. Ve çıktığı da almıştık o yüzden iptal de edemedik. Öyle 40 kron ödedik yani. Tamam. Oradan böyle bir para aldım 20 kron e, hatıra kalsın diye. Nobel Ödülleri Müzesi'ne gittiğimizde vermişlerdi. Çikolata bu. E, erim, erimedi. Salak Emre kendisininkini yedi. Ben saklayacağım. Bu da şey Nordiska Müzesi'ne girerken verdikleri sticker. Yoksa da telefonun arkasına koymuş. <laughs> İki tane buzdolabı magneti aldım. Bir de böyle küçük paralar vardı. Bunları da yani bunlar da kendi kullandıkları paralar. Onlar da hatıra kalsın diye e, harcamadım. Bunları da aldım öyle. Böyle bu poşetin içinde saklıyorum. Böyle bu kadardı. 20 zlotiye bilet bulduk Stockholm'e. Gdansk'tan direkt uçuş. O yüzden de dedik ki İsveç'i gezelim. Güzeldi. Bence eğlendik. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kapıyor mu zaman? Bu kadar mı? Şey ya bir de şey diyeceğim. Viking Müzesi ile şeye gitmedik. Vaza Müzesi. Şimdi İsveç'e gidenler yazacak. Niye oralara gitmediniz? Müze girişleri genelde 100-150 sek yani 100-150 liraydı. E, o yüzden de iki e, müzeyle sınırladı kendimizi. E, o yüzden bir Nordiska Müzesi'ne gittik ki onu da yarım saatte gezdik ki onu da göreceksiniz. Görmüşsünüzdür hatta şu an videonun son <laughs> olduğuna göre. Ee, bir de Nobel Nobel Ödülleri Müzesi'ne gittik. O çok küçüktü. Aslında ona gitmeyip Viking'e gitseydik keşke ama o da güzeldi. E, aslında biz onu 5 ile 8 arası bedava sanıp gittik ama bu pandemiden önceymiş. O yüzden artık öyle bir olay yokmuş. Gitmişken de girelim dedik. Öyle güzel bir geziydi. Daha çok böyle yerleri 2-3 günlük gezmeyi planlıyoruz, umuyoruz. E, hepsini de çekmeyi de umuyorum. O yüzden abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye. Oh, listen, honey, if I told you about the way that I felt.